नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि आज बाजार में गोल्ड लोन से हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं आज मार्केट में सरकारी बैंक और प्राइवेट कई बहुत सारी कंपनियां गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं जिनकी हम आपको पूरी जानकारी आज विस्तृत रूप से बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं आज सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही चरण सीमा पर गोल्ड लोन कस्टमरों को प्रोवाइड कर रहा है इसके साथ ही प्राइवेट बैंकों में एक्सिस बैंक एच बैंक और बहुत सा आई बैंक और बहुत सारे बैंक सरकारी और प्राइवेट गोल्ड लोन कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार प्रदान कर रहे हैं इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रोल जो हमारी एन कंपनियां निभा रही हैं गोल्ड लोन में उनकी भी हम इससे जानकारी आपको देना चाहेंगे जिनमें आज समाज में Muthoot Fincorp Muthoot finance company Manappuram finance limited Karvy finance company India Infoline company और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड आरबीआई का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए गोल्ड लोन को मार्केट में कस्टमर को प्रदान कर रही हैं कोई भी कस्टमर अपनी आवश्यकता के अनुसार इनसे गोल्ड लोन दिनों के हिसाब से प्राप्त कर सकता है सरकारी बैंकों से भी दिनों के हिसाब से ब्याज लिया जाता है और एन में भी दिनों के हिसाब से ब्याज लिया जाता है धन्यवाद दोस्तों